tsaye kwanan farko a wani gidan yari da ke ƙasar Ana zargin ministan da hannu a batan wasu kuɗi lokacin yana babban daraktan kamfanin da ke kula da kadarorin ƙasar kan abin da ya shafi ma'adinai. Jiya ne wani alkali mai bincike ya tura shi zuwa gidan yarin bayan ya saurare shi. Daga maraɗi ga rahoton Cima Ila Isufu. Shirin na ba sani ba sabo na shugaban kasa Muhammad Bazum da 'yan kasar ke ganin ya yi lumsu na wani lokaci ya sake harhadowa inda jiya ya yi awon gaba da minista mai ci na sadarwar kasar Hammazada. Sai dai ga dukkan alamu shirin bai dawo da wasa ba kasancewar lamarin na jiya talata lamari ne na ba sabon ba a wannan kasa. inda aka ɗauki minista mai ci kai tsaye daga ofis zuwa gidan yari inda ya yi kwanan shi na farko jiya ne dai bayan da alkali mai bincike na cibiyar kula da tattalin arziki da hada-hadar kuɗi a babbar kotun ya mai ya saurari ministan ya aiki da shi a gidan yari na kwalo inda yake zama ajiya har lokacin da za a yi mashi shari'a ana yawan ambaton sunan minista hammazada a cikin kalar nan ta bankin tanadi da kamfanin sofamin da ministan ya zauna a matsayin babban darakta janar na kamfanin inda wasu kuɗi da suka kai biliyan ko miliyar uku suka salwanta tuni dai kungiyoyin yaƙi da cin hanci da rashawa irin su transparency international ta bakin shugaban tareshen niger mamman wada ke cewa haka yaƙi da cin hanci da rashawa ya gada kokowa da cin hanci da rashawa haka ne ta gada in ba a yin hakan ga wato ba a ci gaba wanda ya lahi ya kamata ya je gaban kotu ko mu matsayin shi a cikin ƙasa don sabida demokarasi ta gadi da 'yan ƙasa su zama ɗai nan shugaban ƙasa in yau ya mai da niyya ga kokowar cin hanci da rashawa har yasa minista ɗin shi da ke aiki yanzu ya tafi gaban kotu muna tsammanin kowa ma yanzu yana kama shikin shi Shi kuma Alhaji Idi Abdu na kungiyar Rotab cewa yake. Abin da ake zargen shi da shi ba ya yi shi bane yana minista ya yi shi ne yana daraktar kenan ba sai an mai ba miza annaki za shi kawai in shari'a tana da hujjoji sai ta tambayi shugaban kasa tunda dai minista ne kuma ta tambayi shugaban kasa kuma an ba da izini kuma ya zo an shurare shi an tura shi gidan kasu yanzu an hara ne kenan yana da kyau mu jinjina ma shugaban ƙasar mu ƙara mai ƙarfin gwiwa mu jinjina ma shari'a mu ƙara musu ƙarfin gwiwa don abin da ake cewa next level za a je. sai dai alhaji asmanu muhammadu na jam'iyya mai mulki ta pendes tarayya cewa yake ko dan tarayya ne ya aikata ba daidai ba shugaba bazum ba zai yi ƙasa ga gwiwa ba wajen mika shi. shugaban ƙasa ya rantsi da alkur'ani kuma gaban kowa ya gayi abin da sama gaba nijar da kuma dukiyar ƙasa wadda ta umma ce saboda haka duk wani mutum da ya handami dukiyar kasa za su shiga kawo wando ɗaya da shugaban ƙasa muhammadu bazo wannan lamari dai ba karamin tar da hankalin mutane ya yi ba musamman waɗanda ke da hannu a wawura ko karkatar da akalar dukiyar jama'a ko ake zargi da cin hanci da karɓar rashawa ganin yadda shugaban muhammad bazum bai wata wata ba wajen mika wani mamba na majalisar ministocin shiga shari'a jima'ila isufu bbc hausa daga maradi jamhuriyar niger